Sindicato de Periodistas de Madrid apoya rotundamente la concentración y la marcha convocada el 15 de septiembre sobre Madrid porque consideramos que los recortes que está llevando a cabo el gobierno del PP nos conducen no a la salida de la crisis y a la creación de empleo, sino todo lo contrario, a producir más paro. En el caso de los medios de comunicación, eh, los despidos han sido bestiales en cuanto a número y eso influye directamente en el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y plural, que se ve lógicamente afectado porque hay menos pluralidad con los medios que están cerrando y con los débiles que se están quedando los que están en funcionamiento. Por eso hacemos un llamamiento a todos los afiliados y a todos los periodistas para que acudan el sábado 15 de septiembre a la concentración que tendrá lugar en la Plaza de Colón a las 12 de la mañana.